Dafydd Rhagel Lewis sy uh, e, wedi bod tu ôl rhoi hyn i gyd ar waith a mae wedi bod yn daith gyda hun um, <laughs> i, i sicrhau bod hynny'n digwydd. Felly mae'n siarad bod yn falch bod, bod y dadarchuddio yn digwydd. Felly gai ofyn i chi uh, e, dadarchuddio os nad oes gwelwch yna.